Stupendo, per tranquillizzare la gente basta negare l'evidenza. I governi hanno la vista corta. Non prendetevela con i governi. In tutto il mondo in questo momento nessuno e nessun governo può vantarsi di governare. Sono le masse a determinare gli eventi, delle forze oscure di cui è impossibile conoscere le leggi. La verità è che qualche cosa ci spinge contro quello che siamo. Bisogna starci, starci sempre. Se no passi per quello che protesta sempre. Ma chi è allora che si diverte a farsi beffe dell'umanità? Già, chi ci manovra sotto sotto? Il diavolo, probabilmente. Questo suo disaccordo con la società com'è nato? È il mio stato abituale. L'ho tenuto nascosto per un pezzo. L'inazione non le procura un certo piacere. È il piacere della disperazione, evidentemente. Si sente colpevole? Colpevole? Verso se stesso. Colpevole senza esserlo. So di essere più intelligente degli altri, più lucido e sono cosciente della mia superiorità. Ma se facessi qualcosa, mi renderei utile sia pure in minima parte a un mondo che mi fa schifo. Tradirei le mie idee e questo mi farebbe solo sprofondare di più. Preferisco che non ci sia via d'uscita. Mendicare per la strada, come ho visto fare a quelli come lei, non è un po' degradante. L'elemosina degrada sia chi dà che chi riceve. E se fosse una scusa per la pigrizia? Forse. Ma che cosa cambia? Se il mio scopo fosse il denaro e il profitto sarei rispettato da tutti. Constatare che ha ragione non la riconcilia con la vita. Perdendo la vita, ecco cosa perderei. Il piano famiglia, le vacanze organizzate, culturali, sportive, linguistiche, la biblioteca dell'uomo colto, tutti gli sport, come adottare un bambino, le associazioni dei genitori, degli alunni, l'insegnamento, educazione da 0 a 7 anni, da 7 a 14 anni, da 14 a 17 anni, educazione propedeutica al matrimonio gli obblighi militari, l'Europa, le decorazioni, distintivi, onorificenze, la donna sola, le malattie per assistiti, le malattie dei non assistiti, l'uomo di successo, esoneri fiscali per persone anziane, le tasse comunali, cessione del quinto, i canoni radiotelevisivi, credito concesso al consumo, riparazioni a domicilio, indicizzazione dei contratti, IVA e ritenuta da conto. Lei è credente? Credo più che posso alla vita eterna. Ma se mi suicido, non posso pensare che sarò giudicato per non aver capito quello che nessuno può capire. Da quando pensa alla morte? È là. Tutto bene. Davvero? Certo. Spesso nel sonno mi vedo assassinato, morto, ma continuo a ricevere colpi. Mi calpestano, è terribile. È tutto per una causa sacra. E finito il sogno, lei si considera un martire. O solo un dilettante. Quando volevo affogare nella vasca o premere il grilletto, ho capito che non era facile. Non sono esaurito. Voglio soltanto avere il diritto di essere quello che sono. Non voglio che mi si obblighi a non volere a sostituire i miei veri desideri con quelli falsi calcolati secondo statistiche, sondaggi, formule, classificazioni russo-americane scientifiche super stronze. Non voglio essere né uno schiavo né uno specialista. La picchiavano da bambino? Qualche sculacciata. Lo sa che quel senso di oppressione e di schiacciamento che le suscita la società in cui vive potrebbe benissimo provenire da quegli sculaccioni che le davano da bambino e che associato a un sogno doloroso, quello in cui si vede assassinato per una grande causa, giustificherebbe il processo di formazione in lei di sintomi psicomotori e chiarirebbe in modo logico l'origine del suo disgusto e della sua voglia di morire. Ma io non ho voglia di morire. Come no? Ma sì. Detesto la vita, ma detesto anche la morte. La trovo orribile. Senta, lasci fare a me. Torni tra due giorni. Giovedì, stessa ora. Ma dottore, io non sono malato. Non è una malattia, a veder chiaro. Sì, sì. 200 franchi a seduta. Dottore. Credo che non potrei mai. Pagare? Fare quel gesto. L'idea che in quell'attimo cesserei di pensare, di vedere, di sentire. Ed è proprio per questo motivo che gli antichi romani chiedevano aiuto a uno schiavo oppure a un amico. È salvo. Tu credi?